Saluton cara i kai bon venon al nova episodio. Mi estas en uh, diru industria parto de la urbo do ne tro bela. Char mi decidis che do Amsterdamo estas fascina urbo sed anca o estas parto ki vin estas fascinai. Ki partas la urbon formas la urbon ancau, Do eble oni Tro alte taxas la belezon. Esta sancao. Ne belezo, ne nur mal belezo, sed ne belezo. Do. Ja, kai, mi devas diri che mi esta sion lazza della situazio. La vetero ne estas bona, la tru disoligio ne altas. Estas mas facile. Mi ne plendas, char, homo en aliai parto della mondo, fartas multe ma pli bon ol mi. Tamen, mi ne povas diri che mi estas uh, suffice gaia, hotiau. Bone, restu con ni, cun medito con ni poste. Danko. Saluton kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hierau ni analisis eh, la raiton eh, ne respondi kai ne diru por complementi la hierauan mediton eh, hodiau ni analizas o cason ciam eh, eh, oni ne povas eviti respondi. Do ni legos el tiron el iam presita letero en 1903 ciu estas malfacila letero, publica letero de Zamenhof ciu entenas privatan leteron de Cudurin al Zamenhof mem, originale vercitan eh, en la Franza, cun eh, traduco, cae ni legos kai meditos cune sur la lasta paragrafo, ciu trovijas ie pagio 471. Cun granda abomeno mi ectuscis la temon, per cio mi volis neniam paroli. Mi ciam silentis, char unue mine volis entiri min en polemicon con certa categorio da personoi, cae due, mi gis nun ciam esperis che la conscienzo de tivi personoi fine eble vecigios, cae, se ili ne pentos, sia in malbela in agoin, ili almeno cesigos sian constantan insultadon cae calumniadon. Me petas pardonum che mi fine perdis la pazienza. Cae diris quelca in Mi anta ovida strebone e chia amaso da coto nun estos gettata sur min, sed tiu signoroi faru cion eli volas. Carai ciui, ni povas tranquille diri che citie Zamenhof vere perdis sian pacienzon, cion uh, li tenis dum multa iaroi, Kai uno el la aferoi kiui impressas min estas la malcashigo de privata letero. Kai Zamenhof giuste diris che tio estas uh, granda excepto. Kai la letero estis eh, verkita en eh, la Franza. Do temas pri la jaro 1903. Kai do la lettero questo è anche ege longa do la lettero de Cutura estis verkita en 1900 sep la decocan de januaro chi aline usis esperanton do li jam lernis la lingvon uh, eh, ekte multa iaroi relative multa iaroi mi pensas uh, ses o io simile do tio estas iam eh, jam signo che oni ne volas Stari sur la sama grundo por eh, dialoghi kai chiama eh, temaspri suposata esperantisto? Tsar eh, GIS 1900 ancora e januaro almeno ancora un estis publichi ghita ido. Tio shina salmitreg stranga. Tsar no oni ne parola spri comenzantocune. No, bone. Do ni attento al instrumento che un oni usa spor cun porti sia in ideoin, char nenio instrumento estas absoluta neutrala, ecce ne esperanto facte. Temas pri electo. Caido, ja, ni cun meditu pretio. Dankon provia atento, gis morgau, kai ciel ciam, antauen, sen fine.